Когда будет. Спасибо, чуваки, за что Андрей, когда бой реально будет? Когда будет, тогда будет. Все я расскажу потом. Все, скоро клип готовится. Когда кушаешь стоп, стоп. блядь. Мариту, блядь. Вот это стиль. Зениговские пелены. Вот это стиль, блядь. Вот, блядь. Да, чувак. Трек «История» — это мой трек, который когда-нибудь да выйдет, короче. Чуваки, а есть что-нибудь? Вопрос не придимался. Что-нибудь другое. Я же сказал, все будет в Инстаграме. Скоро все узнаете. Обязательно подарю. Кстати, готовлю пару треков, сингл. Так что ждите. Там будет пиздец разъем. Салют, бро, Денис. Бля, давай другой трек. Бля, концерт в Нижнем был охуенный. Потом концерт... Перец не ешь. В Екатеринбурге был охуенный. Концерт в Казани был охуенный. Перец да везде были, короче, охуенные концерты, чуваки. Перец не ешь. Не, я хочу. Перец не надо есть. А... Фу, я сказал, не ешь перец. Да ладно, все, тихо. А. Ты реально съел из короче. Концерт в Ижевске тоже был охуенный, чуваки. Бля, давай не этот трек, блядь, давай без всякую хуйню вы, вырви русскую, пожалуйста. Я сейчас вы, э, бля. Вот это точно нормально. За ручку. Не русскую, да? За вот, ручку, заебись. за ручку, пожалуйста. Бля, не, я не в общаге, я хуй знает, я в какой-то хате. На, на мне здесь, короче... Да, в центре города, что там. Элитные апартаменты в центре города. Меня угощают здесь просто. Все возможно. Возможно, и будет когда-нибудь еще. Началась там? Как-нибудь попробуем. Бля, пацаны, тут пиздец. И девочки, и все. Да, чуваки, кстати, возможно, я 4 ноября, а нет, 14 ноября буду в Самаре. Снова там будет мастерский турнир по боксу. Но я еще нихуя не готовился, может, сейчас подго подготовлюсь немного. Бля, ебать меня как. Да нормально, это Я сам не знаю, что за трек, чуваки просто... Вдруг армянин просто включает. Не, вообще все охуенно, чуваки, давайте разъебывайте Разъебывайте на концерт. В Уфу я приеду, короче. Когда-нибудь я приеду. Я, короче, тут сидят люди, я им сказал, всем тихо. Я снимаю прямой эфир. Они молчат. Они меня слушают. Мы молчим. Короче, ждите главные треки, они все будут совсем скоро. Мы разъебем. Да. Все, типа, полностью. Ну, На фоне я не знаю, что ну, играет. Типа, да, я напишу скоро. Бля, я ему говорю нормузон включить, он сейчас трилпила включает. <laughs> Нет, он ну, нормузон, ничего не спорю, но... Просто сейчас не хочу. вообще попутали, что ли? Ну, блядь. Нормальная музыка. Нормальная музыка, не спорю. Мое тату обозначает, короче, смотрите сюда. Увидите? Это тигр. Вот, блядь, как снять, сука. Вот, короче, тигр. Вот, тигр. Я год тигра. Я сам тигр. Так что вот почему тигр. Вот татуировка из-за этого. Вот так вот в Украину. Надеюсь, весной приеду к вам. Я вообще-то не думала, что мы с тобой Бро, ну ладно. все. Будет Фитц Флэш. Да я не знаю, ну, я даже не, не знаю, его. не знаю его. Ну, Грустно? Да. Официанточки подрабатывала. Извини, я помыла тебе посуду. Да, кстати, я боюсь летать на самолетах. Но я уже, короче, эту фобию убиваю. Ну, ну, а я не знаю, где я сижу, короче. Дома у кого-то. Я, я не боюсь, я читаю. Ты угораешь. Короче, давайте всем счастливо, чуваки. Я обязательно скоро будут треки.